说什么？谢谢我想用这个帮忙搅拌。妈妈，难道你要做巧克力蛋糕？要做 cheese 蛋糕。 你，么？嗯，你看这个子。 对呀，花花的红萝卜你喜欢吗？喜欢。照这样吃下去？这样吃下去啊？我感觉头发变短了。漫起可能地方有点不太妙。 年那我吃年糕，这是豆腐。豆腐你有煎过是嗯。烤过。 什么字？ 放进烤箱烤哦，我已经烤熟了啦。去哪？你看，我怎么样？弟，啊，居然无视于我的存在。在说什么？